coś wybrał. just bars where we ¡Gracias tylko i ustawiony do, wiesz, że mają robić wywiad, tylko i wyłącznie ze względu na to, że trzeba zrobić serwis,